Библейский портал экзегет.ру представляет. Добрый день. Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы продолжаем читать книгу «Судей Израилевых». У нас сегодня 18 глава. Читаем мы ее в переводе Российского библейского общества. В предыдущей 17 главе рассказывалось об одном человеке, Михе, который, имея большие средства по наследству, в своем собственном доме организовал храм, можно сказать, святилище, хотя никто это не санкционировал, никто его не уполномачивал так делать, это была как бы его собственная идея. Он нанял священника, сначала своего сына, вообще не, не, не имеющего права на священство, потому что по ветхозаветному закону только левит, потомок Левия, и Аарона мог быть священником. Потом, наконец, нашел все-таки Левита. Левита нанял в качестве священника за очень скромные деньги. И вот сейчас мы продолжим читать книгу Судей, 18 главу, и узнаем, как развивались дальше события. В ту пору у Израиля не было царя, об этом говорит первый стих 18 главы. И это некий литмотив. Эта фраза несколько раз повторялась в э, и предыдущей главе, и дальше будет повторяться. Потому что э, как вообще это возможно? Что какой-то человек сам в, в своем доме организует храм, нанимает священника, делает свое собственное святилище. Как это вообще может быть? с точки зрения более позднего иудея это совершенно невозможно. И вот чтобы этот нонсенс пояснить, э, автор, составитель э, книги Судей поясняет, не было царя, каждый делал, что хотел. И э, не было порядка, не было единого лидера, который напоминал бы людям, как им следует жить, как им не отступать от закона Моисеева. Поэтому возникали такие курьезные и нелепые и странные случаи. Это ведь парадоксальный очень случай Михи. С одной стороны, он хотел угодить Богу, он же делал это как бы из соображений благочестия, а с другой стороны, наоборот. Как-то не так он угождал Богу. Хотел одно, получалось другое. Почему он сделал свой собственный храм у себя дома, почему нанял этого священника. Э, и он был уверен, что раз он это сделал, то Бог ему благоволит. Не было царя, не было того которого, человека, который вел бы народ за собой и пояснял бы, как следует жить. В ту пору племя Дана искало, где бы ему поселиться, ведь ему, в отличие от других племен Израиля, так и не досталось надела. Ну, Дан — это один из сыновей Иакова, Израиля, э, и племя Дана — это одно из двенадцати колен Израилевых. И вот, э, хотя другие тексты Священного Писания немножко по-другому об этом говорят, но здесь вот говорится, что если остальные все племена расселились, то у плена Дана с этим были некоторые проблемы, и они вот путешествовали, шли для того, чтобы найти какую-то землю, где им основаться, где им поселиться. Так об этом говорит книга Судей. Сыны Дана отобрали из своего племени пять человек, пять могучих воинов из Цары и Эштаола, и отправили их на разведку разузнать все про эту страну. «Идите и все про эту страну разузнайте», — велели этим пятерым. Они пришли в горы Ефрема, к дому Михи, и там заночевали. Вот такой передовой отряд, пять разведчиков. Немножко напоминает, как когда-то Моисей посылал разведчиков в землю обетованную, э, чтобы они узнали, может ли туда войти израильский народ, и эта миссия провалилась, э, и в результате евреи 40 лет ходили по пустыне перед тем, как войти в страну. Вот теперь племя, племя Дана, колено Данова, тоже идет, ищет, где бы им поселиться, и посылает небольшой отряд, пять разведчиков. Вот эти разведчики, эти сильные, крепкие воины, вошли в дом Михи. Видимо, его дом был самым укрепленным, самым большим, самым богатым на этой территории. А, <clears throat> так вот, они пришли в горы Ефрема к дому Михи и там заночевали. Когда они были около дома Михи, то услышали голос молодого левита. Они подошли и спросили, кто привел тебя сюда? Что ты делаешь здесь? Чем занимаешься? То есть они пришли к дому Михи и увидели этого левита, то есть священника, которого за очень скромные деньги нанял Миха для того, чтобы священник служил в его личном домовом храме. Это удивило разведчиков из племени Дана. И они его стали расспрашивать, как ты вообще сюда попал, кто ты такой, чем ты здесь занимаешься. Ну, Левит честно ответил. «Меня нанял Миха, я у него священник», — ответил тот, и рассказал им, как живется ему у Михи. Они сказали, «Мы хотим знать, будет ли нам удача в деле, ради которого мы отправляемся в путь. Выпроси Бога об этом». Ну, примерно как вещи Олег старцева вопрошал, который, кудесника, который вышел из леса, так вот эти воины, придя к дому Михи, тоже узнав, что их собеседник священник, говорят, ну помолись, вот выясни у Бога. Вот такое отношение немножко магическое вроде было и у самого Михи, и у этих воинов тоже. Вот удачи-то нам будет, вот мы идем искать надел, может и воевать с кем-то придется, чтобы отвоевать себе кусочек земли, где нам поселиться. Что нам скажешь? И священник сказал им, идите с миром, ваш путь перед очами Господа. Вот, он их благословил на это путешествие. Пятеро двинулись дальше, пришли в Лаиш и увидели, что люди в этом городе живут беспечно, как это в обычае у седонян. Спокойно и ничего не опасаясь. В том краю не было никого, кто чинил бы им насилие, сгонял их с земли, властвовал бы над ними. От седонян они были далеко, а из соседей ни с кем не общались. Вот э, самые крупные города в этой местности это Тир и Сидон в ту эпоху были. И, э, видимо, город поменьше, который назывался Лаиш, не такой известный, э, он отличался от всех других городов того времени тем, что там жили люди очень мирно и беспечно. Дело в том, что рядом огромные горы ливанские, через эти горы трудно было пройти каким-то э, э, агрессором, э, каким-то людям, которые хотели бы их завоевать, и вот они привыкли, что никто на них не нападает, что никаких заво завоевателей не приходит, жили мирно, спокойно и, не, беспечно. Э, с соседями не общались, жили сами по себе. Когда пятеро воинов вернулись к своему племени в Цору и Эштаол, у них спросили, ну что, лазутчики пришли, вернулись, вот эти шпионы, естественно, их спрашивают, что, что видели – они ответили, пойдем войной на этих людей. Мы видели, как хороша их земля. Чего вы ждете? Не медлите. Выступим в поход и завладеем этой землей. Люди, на которых вы пойдете, живут ничего не опасаясь. Бог отдаст в ваши руки обширную страну, землю, где ни в чем нет недостатка. Ну, собственно, они доложили, что видели, что вот жители этого города. Лаиш, беспечная, спокойные." не ждут никакого нападения, и как раз очень спокойно можно напасть, завоевать этот город и завладеть этой землей. 600 воинов племени Дана выступили с оружием в руках из Цоры и Эштаола. Сперва они стали лагерем ближ, э, близ Кирьят Раима в Аудее. Это место рядом с Кирьят Ираимом и по сей день зовется Махене Дан. Оттуда они двинулись в горы Ефрема. Когда они дошли до, города, до дома Михи, те пятеро, что заходили на разведку в Гаиш, сказали остальным. А вы знаете, что в этих домах есть извия, изваяние, летая статуя, и фот, и терафим. Решайтесь. Вот уже теперь идут не лазутчики, а идет целая армия, не такая маленькая по тем временам, 600 отборных воинов, вот, с оружием в руках – и вот когда они подошли к дому Михи, то лазутчики говорят, а здесь, между прочим, целый храм устроен, святилище, там очень дорогое изваяние серебряное. И они свернули к дому молодого левита, то есть к дому Михи. Вошли и поздоровались с левитом. 600 воинов из племени Дана с оружием в руках стояли у ворот, а те пятеро, что заходили на разведку, выш... вошли в дом и забрали изваяние, литую статую и фото Терафима. То есть это святилище, ограбили и оттуда все унесли, в том числе это дорогущее изваяние. Священник стоял у ворот, рядом стояло 600 воинов с оружием в руках, а те пятеро вошли в дом. Э, зашли они в дом Михи, взяли изваяние, литую статую, фото, Терафима, и священник сказал им, что вы делаете? Они отвечали, молчи, не говори ничего, иди с нами. Будешь у нас священником, станешь нам как отец. У кого лучше служить священником? У какого-то человека в его дому или у целого племени, у одного из родов Израиля? Священник обрадовался. Взяв эфот, Терафима и изваяние, он присоединился к отряду. И воины двинулись дальше. Свои семьи со всем имуществом, свои стада они пропустили вперед. Когда воины Дана были уже далеко от дома Михи, их догнали люди, которых Миха созвал с соседних домов. Услыхав позади крики, воины племени Дана обернулись и сказали Михе, «Что ты? Зачем ты созвал людей?» Миха сказал, вы забрали Бога, которого я сделал, забрали священника и ушли. Ничего у меня не осталось. И еще говорите, ты что? И ему ответили, чтоб голоса твоего мы больше не слышали, наши люди и так злы. Набросятся на вас, тебе и твоей родне конец придет. И воины племени Дана пошли дальше. Мих увидел, что сила на их стороне, повернулся и пошел домой. Вот такая грустная достаточно история. Вот чем кончился расчет Михи. Кончился грабежом вот эти проходящие мимо воины из племени Дана не только забрали все имущество и уничтожили таким образом тот храм, на который Миха так надеялся, но и священника тоже себе забрали. Тот без особых размышлений, без особых переживаний, ну, предложили более интересное место служения. Миха ему платил 10 шекелей серебра в год, плюс давал какую-то еду, кровь, а тут вот целое войско меня приглашает, чтобы я был не личным частным священником у этого не слишком щедрого Михи, а чтобы я был главным священником целого, плем... целого колена Израилева, племени Израиля. Вот интересное место. Вот все это показывает такую человеческую слабость, расчетливость. Нигде здесь не говорится, что они помолились, что они уповали на Бога, что они э, исходили в своих решениях из следования заповедям Божьим. Нет, полагались они друг на друга, и все это священство, оно носило такой вот несколько магический, как мне кажется, характер. Поэтому ни к чему хорошему этого не привело. Кто сильнее, тот и прав. Вот такие были у них нравы. По забрали священника, забрали все имущество, уничтожили этот храм. Миха пытался что-то сказать, но что он может сказать Просто в 600 воинов? Видит, что сила на их стороне, и вернулся обратно к себе домой. Забрав то, что сделал Миха, забрав священника, который служил у Михи, они двинулись на Гаиш. Там люди жили спокойно, ничего не опасаясь. И воины племени Дана перебили их, а город сожгли. Никто не пришел на помощь жителям Гаиша. От Седонян они были далеко, а и соседи ни с кем не общались. Вот то, что в мирное время – казалось бы, э, было даже каким-то плюсом, что они не общались с соседями, ну, и жили сами по себе, мирно, спокойно. Когда наступила война, оказалось, что это минус, потому что никто за них не заступился, никто не пришел им на помощь, весь город был разграблен. Гаиш находился в Бет-Реховской долине. Сыны Дана здорово э, и заново отстроили этот город и стали там жить. Они дали ему имя Дан в честь своего прародителя Дана, одного из сыновей Израиля, а прежнее имя города Гаиш. Сыны Дана поставили изваяние у себя, сперва их священника был Иоаннафан, сын Гершома, сына Моисея, а затем, вплоть до времени изгнания, потомки Иоаннафана. Поставили они у себя изваяние, сделанное Михой, и оно стояло у них все то время, что храм Бога был в Селоме. То есть вот этот храм – перенесся фактически незаконный, нелегальный, несанкционированный храм вместе со своим священником, перенесся в город Ваиш, который переименовали в Дан, и там стали жить э, вот эти потомки Дам, Дана. Вот так заканчивается 18 глава. Что было дальше? Ничего особенно хорошего, но интересное было. Э, вот об этом не очень хорошем, но интересном мы почитаем в следующих главах, а сегодня мы читали 18 главу книги «Судей» в переводе Российского библейского общества для библейского портала «Экзегет».